मारूंगा यही पर फिटिंग बाजी हुई आप तो थे क्या नहीं मैडम जी हम लोग नहीं थे पिताजी वगैरह ये साइड में नहा के बैठी थी रेखा किनारे देखो रेखा का साड़ी का कलर देखा कितनी जगह पिंक हो गई और गुलाबी पत्थर बन गया रेखा का साड़ी का कलर है बम्बई की साड़ी थी कलर निकल गया कच्चा मार्बल हो गया पक्का जबलपुर का साड़ी नहीं था साड़ी फट जाती कलर भी नहीं जाता यही बुलबुलैया आ गई सर किधर जाएगी आगे बाबूजी ना हो अपनी कटिंग तीन है रास्ता एक ही है बताइए अंदाजा लेफ्ट जाएंगे कि राइट आप लोग और बताइए बताने वाले को बम्फर प्राइस जो सही बतलाएगा यही उतारा जाएगा <laughs> जाना नहीं कहीं वापिस में ले लेंगे यही यही तो भूल भुलैया हाँ जी कटिंग तीन रास्ता एक है हर आदमी भूलते सर मालूम नहीं पड़ता यहाँ से कि बोर्ड को किधर बाजू जाना ये साइड में थोड़ा स्लेट का पत्थर देखो बाबू जी बच्चों का जो स्लेट बनती थी बच्चे लोग लिखते पढ़ते थे आजकल कागज खराब करते सही नहीं पढ़ते गुरु जी को बदनाम करते मम्मी पापा को परेशान करते पानी का डीप यहाँ साढ़े तीन सौ फीट है थ्री फाइव जीरो विश्वास नहीं है तो अंदर घुस के देखो हीरो चौबीस घंटे में तो डबल जीरो आप कमेंट ही अच्छे करते हैं बहुत केस हो जाते हैं बेटा बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं कितनी हो होगा पचास साठ साल बहुत केस देखो हर दो देख के लौटते आदमी लेफ्ट में बोलते हैं कि यहाँ जाएगी ना देखो ना लेफ्ट की भी बात हाँ, ये गोल्डन मार्बल राइट साइड मैकिनास गोल्ड आ गया राइट साइड बाबू जी अस्सी फीट का हाइट है मैकिनास गोल्ड है सोने के कलर की पहाड़ी जल जला फिल्म लिया था यहाँ जल जला धर्मेन डैनी शत्रुघ्न सिन्हा डिम्पल ऊपर से जंप लगाए थे सर हम्म। असली हीरो नहीं कूदे हैं नकली कूदे थे असली तो नीचे जाली बांध के तैरते अस्सी फिर से कौन हीरो कूदेगा दोबारा फिल्म में नहीं देखेगा <laughs> सोने का मंदिर लूटता है डैनी लेके सोने का निकाल रखा था पहाड़ को हिलते बताए पहाड़ थोड़ी हिलेगा वो तो कैमरे की रीले लाई गई ये सरकारी बंगला देखो जंगल में गेस्ट हाउस एमपी टूरिज्म का सर नाम है मोटल होटल छह हजार रूपए रुकने का टोटल खाने को होटल पीने को बोतल ज्यादा पियोगे बोतल बढ़ जाता है टोटल जिसकी नई नई शादी होती बुकिंग करते दोबारा जो बात धर्मशाला टूर